bro selamat datang uh, di channel kita hari ini kita akan mereview sprayer uh, dengan merek dagang MSA uh, eh, dengan harga di bawah 200.000 oke hari ini kita akan mereview dan merakit sprayer ini ini bentuknya MSA ops dalamnya Oke, ini bagian belakangnya menurut saya sih uh, cukup bagus sih karena ada penahan yang dari sini Oke ini perlengkapan-perlengkapannya yang untuk di kita rakit ini adalah saringan saringan atas tutup terus ini uh, casing untuk pompa ini pompanya ini handle untuk pompa ini besi untuk pompa ini stick sprayer dua dua biji bisa dipanjangin gitu uh, sama ini selangnya uh, ini knapsacknya sama ini spare part spare part yang lainnya oke mari kita mulai untuk perakitannya pertama di sini kita akan merakit pompanya dulu oke tunggu oke ini casing sama pompanya tadi udah kita satuin tinggal dimasukin aja uh, terus kita masukin ke dalam sini ya lubang yang kecil bukan yang gede oke kita masukin terus Oh ya, oke okay, udah kuat. Uh, ininya bisa diputer ya. Oh, untuk bagian selangnya di bagian ke arah sini ya ke arah kiri karena yang ini buat untuk pompa sama handle pompanya Oke kedua kita akan masang bagian handle untuk pompa ya e, ini adalah pengunci untuk handle pompanya bisa dilihat Oke e, ini pasangnya di bawah ya e, pertama e, kita masukin dulu tempat handle ini ya lubangnya ini nggak perlu sampai ke dalam karena nanti ada penguncinya di bagian sini eh, cari aja ada kayak lubang sini lubang locknya dimasukin di sini ya penguncinya tadi nah, bisa lihat kan ada lubangnya oke kita coba buram oke eh, ini bisa dilihat eh, karena ada kayak cantolan gitu oke kita masukin oke udah uh, jadi ini enggak udah aman udah enggak bisa ditarik tuh eh, selanjutnya ketiga kita akan pasang besi untuk uh, penghubung antara handle sama pompa uh, di sini ini besinya uh, sini uh, juga ada penguncinya ya ini penguncinya nanti setelah dipasang ini kita pakai kunci biar nggak copot uh, ini kayak tempat cantolan handle gitu sama tempat besi sama sprayer kalau nggak salah ya oke ini pertama kita pasang uh, kita pasang di sini oke udah kepasang terus selanjutnya kita masukin besinya eh, pertama hmm, masukin di sini ya dulu pas lagi oke jangan lupa ini lubangnya dipasin dulu baru dimasukin oke udah ya lubangnya hmm, ini besinya kita masukin ke dalam sini ke dalam sini hmm, oke udah masuk besinya sekarang kita pasang pengunci untuk besinya uh, tuh lihat ada lubangnya itu hmm. ada lubangnya lubang penguncinya uh, nanti itu kita masukin besi yang ini ini ya penguncinya ya oke kita masukin oke ini besinya udah dibuka terus kita cari lubang tempat kuncinya tadi ya oke waduh jatuh seperti ini dimasukin terus ditekan oh, oke udah ini di press aja gitu kalau ada tang bisa ditekan pakai tang kalau nggak ada ya bisa ditekan juga pakai gunting oke udah oke ini udah oke yang bagian atas udah oke ya hmm. Lihat, udah kekunci udah aman oke sekarang kita pasang yang di bagian bawah ini bisa dilihat uh, udah masuk besinya uh, di sini kita pasang penguncinya ya oh, oke udah masuk penguncinya ditekan oke okay, udah kelar udah bisa pasti banyak yang nanya oh ini buat apa cantolannya uh, ini sebenarnya fungsinya buat ini sih buat uh, nahan nya kalau dinaikin kalau udah selesai kita pakai oke lanjut yang berikutnya ya oke lanjut yang keempat kita akan masang selang uh, handle handle knapnya sama uh, tangkai sprayer ya Oke saya akan pasang dulu dan jangan lupa ini sealnya ya seal ini dipakai di sini di selang uh, di sini di ujung jadi sebelum dimasukin uh, dipasukin dipasang dulu sealnya di sini uh, biar nggak bocor oke saya akan pasang dulu ya oke ini selangnya udah terpasang sealnya di dalamnya udah uh, yang satu lagi sealnya di sini uh, itu untuk pemasangan nanti sealnya jangan lupa ya karena sealnya itu kalau nggak dipasang nanti akan keluar air dari sini atau dari sini oke selanjutnya kita akan masang uh, stick sprayer sama nozzle lagi ya oke tunggu saya pasang dulu oke ini sudah sticknya udah terpasang uh, ini perpanjangannya uh, nanti sambungannya di sini ya yang ada sambungan tadi untuk buat perpanjang tapi bisa juga nggak disambung kalau mau pendek uh, ini nozzle-nya uh, nozzle-nya ini ada dua kita dapat yang pertama nozzle cabang kayak gini uh, yang kedua nozzle ini uh, ini nozzle biasanya kayak miss nozzle empat lubang oke okay. untuk perakitannya udah selesai uh, nih oke okay, nanti saya coba dulu uh, setelah ini kita lihat apa gimana semprotannya oke okay. tunggu saya coba dulu oke okay, kita akan coba untuk nozzle ini yang pertama nozzle ini uh, nanti setelah ini baru kita pakai nozzle yang cabang bagaimana semprotannya uh lumayan oh iya ya ini miss nozzle oh kalau untuk ukuran ini sih lumayan sih Oke, baiklah setelah ini kita akan coba uh, nozzle yang cabang tadi ya. Oke. Oh, ini kita akan ngetes untuk semburannya gimana. Ini udah saya isi air, sudah saya pompa. Uh, udah kita rakit tadi, baiklah kita akan coba semburannya gimana ya. Ups, lumayan kalau menurut saya sih ini lumayan kencang sembar semburannya ya untuk harga segini worth it lah oke terima kasih udah menonton channel kita eh, jangan lupa like comment dan subscribe oke sekian terima kasih